Qual é, pessoal? Deixa eu tomar uma, <laughs> uma coisa aqui antes. Eu sei que eu tô mais meses pra postar vídeo no, no canal Beato Pós-Moderno. O último livro que eu terminei de ler foi esse aqui do Evangelho Baltapírio, do Brennan Eu não sei nunca falar o nome dele direito, acho que é Brennan mesmo. Então, esse livro foi, foi o meu colega, o, o Vento, lá do coletivo RJ, ele me, me propôs esse livro para dar uma lida sobre alguma coisa que tem a ver com, com anarquismo e cristianismo. Então, esse livro seria o que mais se aproximaria sobre esse tipo de coisa. Eu deixei, eu deixei esse livro guardado ali na, na pilha. Eu fiquei um tempo sem querer postar vídeo, porque, sei lá, não... A gente fica postando vídeo e não, e não, não tem retorno. Aí dá uma desmotivação tremenda em ter que estar tá fazendo isso, esse tipo de coisa. E... E... Não sei, canais literários no Brasil não... Não não dão um sucesso. É impressionante. Eu estava assistindo um, um, um programa que só fala sobre internet. E o que eu percebo é que besterol que dá certo. Né? No Brasil ou no mundo como um todo, o que dá certo é você falar besteira, né? fazer merda. Eu acho que é isso que as pessoas querem ver. Não sei se é para se distrair ou porque as pessoas são idiotas mesmo, mas enfim, eu acho que é um pouco de tudo. Não que eu não, não, que eu não goste de futilidade, eu acho que a gente precisa ter utilidade para poder é, levar uma vida mais suave, ter uma convivência com as pessoas da sua família, das pessoas de sua volta melhor. Eu acho que é importante também. Mas enfim, eu fiquei desmotivado de fazer vídeo, é, ainda mais que as leituras que eu estava fazendo não estavam me animando. Eu estou lendo, eu, eu terminei a segunda parte, a segunda parte da doutrina social da igreja, e foi assim, nossa, muito monte As coisas que eu li foram assim. É, deveriam. É, é, as coisas que eu li vão, vão de, do encontro oposto ao que eu li nesse livro. O que eu li nesse livro basicamente foi um relato da vida de, de um cara que sabia, sa, tinha muito conhecimento bíblico, assim como, assim como o pessoal evangélico tem muito conhecimento bíblico, né? Eu diria assim, uma coisa eu acho que eu tô falando errado. Uma coisa é você, ter, você saber decorar as passagens bíblicas, outra coisa é você entender de onde que essas passagens bíblicas, o que essas passagens bíblicas é, é, querem passar. O Brian Nami, ele, ele, se você procurar na internet, você vê, vê assim, um monte de coisa errada, falando, falando coisas contra ele, falando que ele foi cismático, porque ele tentou criar uma uma comunidade que seguia os princípios do cristianismo original, né? Mas enfim, é, o que o livro, o que o livro vai passar é basicamente a experiência dele dentro do, do AA, né, do Alcoólicos Anônimos. Ele aprendeu basicamente como que como que é ser humilde junto com essas pessoas, porque ele teve que se reconhecer doente, né? Ele perdeu ele perdeu a, o casamento dele por causa da bebida, ele perdeu várias oportunidades, né? apesar de ser um, um, um autor conhecido e, e, que escreve bem, ele, ele, ele, passa essa, essa mensagem de como é que foi a derrota dele. É, eu, eu, o que, eu estou fazendo? Eu geralmente eu, eu boto esses post e nesses post-its eu, eu, eu utilizo para fazer uma resenha melhor. Mas como eu fiquei tanto tempo sem ler, acho que é interessante também eu passar, eu passar para vocês o que, eu, o, que eu, o que eu relembro do livro de forma seca, assim, né? Basicamente é esse tipo de coisa. Ele, ele é um livro que ataca muito seriamente a, as pessoas que são mais conservadoras e que, não, que são, assim como o Papa Francisco vem falando, ele ataca essas pessoas que se utilizam da igreja para tomar conta dela. E não permite, não permite que outras pessoas se aproximem e se acheguem. Né? Ele faz duas críticas né? é, esse tipo de pessoa. É, a outra coisa que a gente aprende é o próprio, é o próprio tema do livro mesmo, né? essa coisa do maltrapilho. Ele tem uma passagem que ele fala que eu acho interessante. Ele fala o seguinte: você muitas vezes vai num, num dentro de uma igreja e, e vê uma, uma pregação é, pífia, uma pregação muito, muito aquém, muito abaixo do que você esperaria. Né? E ele fala que isso é fonte de, isso é fonte de de, de afastamento das pessoas, né? A pessoa vai, vai para um, um culto querendo ser tocada, né? E, e, é uma pena que hoje em dia o que a gente vê são shows. Né? A, a, a, o cara não, não, pega mais a palavra de Deus, ele está lá para se amostrar e, e fazer um, uma apresentação. Né? E ele vai falar que, mesmo, mesmo apesar de você ir, ir num lugar que tem uma, um palestrante muito ruim, a gente tem que aprender a ter um, um coração maltrapilho, uma, um, um sentimento maltrapilho, que é você se reconhecer uma simples criatura como qualquer outra pessoa e aceitar e aceitar essas essas essas pequenas migalhas que Deus nos dá eu acho que eu interpretei dessa maneira assim é o Brennan, Brennan ele, ele, ele foi, foi a peça que mais me ajudou, porque eu, eu ultimamente eu costumo ir, ir em, em, em missas e o que eu vejo são, são, são homilias muito, muito, muito pobres. Né? Isso, isso é um pouco a minha, minha arrogância, né? Eu, eu fico me achando um cara muito inteligente, muito muito acima do, da média e fico querendo receber uma, uma, uma palavra de Deus que esteja à minha altura. E é exatamente isso que o Breno Manning vai, vai falar, para a gente aprender a, a, aceitar aquilo que, que, que, que nos, é, nos é dado, do jeito que for. Né? É, eu não sei, gente, tá tem, tem, tem várias coisas aqui. E caramba, achei isso aqui. Tá no meio do livro. Isso aqui é bom pra guardar, pra marcar texto. É... Eu não sei, gente. Basicamente esse é o grande resumo que eu, que eu falo. O livro, ele, eu entrei com muita, muita expectativa. Eu achei que esse livro fosse daqueles livros que iam mudar minha vida, mas não. Basicamente o que ele faz é falada, é falada a palavra de Deus de um, de um jeito muito bonito. Né? Eu, eu até diria que não tem nenhuma surpresa na, na leitura do texto. Esse, esse, tipo de, esse tipo de abordagem é o mais comum que a gente tem quando você vai ler um livro que fala de Bíblia, que fala de Bíblia, que fala da, da experiência com Deus. É basicamente isso, entendeu? É eu não vou falar que foi um livro que mudou minha vida, mas eu vou falar que é um livro bom de ler. Eu acho que é aquele tipo de livro que ele escreve bem, você vai ler de cabo a rabo. Eu, eu, eu lembro que eu sentia gosto pela leitura desse livro. Só que, devido a esse tempo que eu tô, que eu tô mais atarefado na, nas coisas do doutorado, eu, sei lá, eu tô lendo, eu tô fazendo leituras que estão tá estão me causando ansiedade, assim, tipo, eu tô querendo terminar logo o livro pra postar um, um vídeo novo. Eu acho que isso tá, tá causando um, uma coisa meio mecânica na minha leitura. Por isso que eu demorei para ler, para postar esse vídeo, porque eu acho que a coisa não tem que ser assim, eu tenho que ler de acordo com a minha vontade e meu desejo, não eu quero postar um vídeo aí pra, pra vocês poderem estar tá lendo. Bom galera, é isso aí, fiquem com Deus e o próximo, o próximo vídeo é sobre, sobre a segunda parte da doutrina social da igreja. Então fiquem de olho ali. Tudo bom. Valeu.